早晨的太阳真的是很补。 自然真的是百看不厌的。你看这些光和影，多美！ 不过这里就有一阵子新香，看到这个杉树，我就觉得很有在国外的情调，本人很想要多看到这些树。远处有工程的声音啊。 这边离这个护兰关卡很近，所以也有蛮大的车身。虽然如此，我已经学会看到，就是还是尽量的欣赏眼前能看到的美好的部分。有时候不要为了一些这个生活中的一些小缺点而坏了自己的兴致。 毛毛虫树不知道是什么名字，新加坡蛮多这种植物的，有这种。 说八哥就应该变成新加坡的好像国鸟这样子，虽然我先生很讨厌他们，很多人新加坡人讨厌他们，因为他们很会吃垃圾。 就是我拉筋、放松、做运动的好地方。这有点依依不舍的要离开这里。今天的天气很好，而且人很少啊，所以在这里可以很放松的做一些伸展。这右边肩膀还在酸呢。坐在秋千上，终于可以。 小机会没有人。了。回家之前居然看到这只离我这么近的白鹭鸶。 哎，你好啊！你怎么跑到路边来？喜欢看车啊？喜欢看车吗？ 好像很好吃的样子。我们点了什么？我们点了布 i set、芒果 s 西，还有还有 yogurt。你去看看它长什么样子吧。芒果拿西来了，但是它是用这种塑胶杯啊，就觉得比较没有那么好喝的感觉。刚刚喝了一口 mango 芒果 s 西，好好喝哦，它里面是 yogurt 哈。 芒果汁加优格是吧？还有加些糖哦，很好喝哎。优格一块半这么小，这我是要配什么吃啊？配普瑞吃，单吃。不错哎，嗯，浓浓厚厚的感觉，蛮冰的，很好吃。

这是马铃薯，这是咖喱，给你沾的。这是 p u r i p u r i 就是用，它是什么 whole wheat 啊，全麦的面粉下去炸的。沾我的优格应该很好吃，我优格酸酸的。 哦，蝴蝶也洗。 再来爬我家后面的这个小山坡，还有一个好汉坡。这个楼梯大概有几层的楼梯我也不知道，不过爬到上面会喘的。我像这种天气很好、太阳很大的时候呢，就很适合来这个小山上面吸收分多精。这是 Woodland Park East。 在这里可以抚慰心灵啊，抚慰身心。这些是新新盖的祖屋。 这棵树很不错，很修长。上来就是一个草坪，然后在草坪上有人会打气功啊，做体操。现在是早上大概十点，没什么人。 <coughs> 船呢？ 下有呃两两条的路，然后这是其中一条。我非常喜欢这个是森林步道，它两边的树木非常的茂密，所以有很多的分多精可以在这个早晨的时分摄取。你看。 是捞浮沫，捞浮沫吗？不捞机油。哦。捞机油要倒掉的吗？把倒掉，还剩下放在辣椒。啊？那一下放在辣椒。这样会好吗？这样好。会有点。这样可以好，那你就知道了，我可以加加看。 thank you 你买了什么？这是什么？孔雀鱼？你家里不是很多鱼？一只多少？一只一块为什么还要再买？还要找什么？ 说找什么？你怎么分得出公母？ <laughs> 怎么分啊？呃，看他屁股大。屁股大？肚子。肚子大的是公的。肚子大的是母的。颜色比较少。肚子大，颜色少就是母的。 别的鱼啊，要受不了哦，还要走，好可爱哦。嘴巴这样，好像人的嘴。Hello。嗨。啊。 这种胖胖的鱼，哇，一只要九十八块，可爱哦，嘿嘿嘿，胖子。